Ongi etorri berandu egira, Mariano Rajoy kukatu egin du diru beltza jaso duenik. Eta berandu egik elkarrizketa egin dio, esklusiban, Rajoyren hitzak sinetxi dituen persona bakarrari. Azirua. Ibe dirua Rajoyn kegia dio. Egian kompleto bat, hala, undia, undia. Bai, diru beltza nazkagarria da. Baina benetako beltzak nazkagarriagoak. Sobrea jasotzea delitua balitz, kostari guztiak egongo lirateke kartzelan. Hau, Mariano! Espainiako presidenteak adierazi du El Paisek argitratutako dokumentuak faltsuak direla gauzatxoren bat izan ezik. Eta, mm. medikoak zer esan dizu? Ah, primera, nagola gauzatxoren bat izan ezik. Zer? Ah, ba, betesa, minbizia, alze... Hola... Alze, bueno,